Tak mau ingin ambil lebih barok serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Giraan. Karena kita bersama mengaturkan kenceran Fatihah, kita aturkan kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Salam kepada keluarga-keluarga serta sahabat-sahabat beliau. Haji Raji Epon, putera-putera keturunan Epon, keluarga Raji Epon. Para tabi'in, para tabi'in, tabi'in, para nabi, para utusan, para wali, para imam, imam mujtahidin, para ulama, para sufi, pengarang-pengarang ilmu-ilmu syariah. rakyat maupun bini. Daripada daripada tentang kebang sejamaah. Jangan jangan terkenalan kenalan murid-murid sampai sama daripada Malaysia. Orang yang sungguh baik fokus daripada Malaysia. Orang yang saya tertolong, saya apa tu daripada Malaysia. Dengan aturan kejaran kefokusan keakui bukan Malaysia. Orang yang saya tawasul daripada Malaysia. Dan setuju umat Islam lelaki maupun bini. Malam terus Esok orang sepura satu usaha daripada era benda dari siksa Allah yang ahli syurga sedangki. Dan malam antara kelaban keinginan baru pah, baru pepon saya kesukur. Malamatar Bhutan Guru Staja, Sarang Anak Bhutan Bhutan Guru Staja, Tuhan Keluarga Bhutan Guru Staja, Bani Santra Santra Bhutan Guru Staja, Jawa Bhutan Guru Staja, Orang yang saya tawasul ke Bhutan Guru Staja, Orang yang saya ngatakan kehancuran ke Bhutan Guru Staja, Orang yang sungguh baik fokus dan batal pada setiap muka-muka senantiasa mendapatkan keridaan serang pengampunan kepada Allah mendapatkan kelampuan serang belas kasih sayang Allah mendapatkan pertolongan perlindungan bimbingan serang mengenai kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkini barokah-barokah pun pengajian. Barokah nak apa hujan, barokah bulan Ramadan, barokah puasaan. Barokah para ulama, barokah para ulia, barokah para syuhada, barokah para solihin. Barokah para guru, para guru, para guru, para guru, para guru, para guru, para guru, para guru, para guru, para guru, para berkaban berkaran apa tu nak berkeluar kerana berkat santer santer dan berkat jemaah dan berkat jemaah dan mana mana dari teman tak pergi dan dia yang berkat semalam dan yang berbeda tu Allah eh berkat kecemburan kecemburan kekafiran kekafiran kebungan kebungan kebahagiaan kebahagiaan dunia akhirat semoga ibadah masa dan kesesatan dan kesempurnaan kesempurnaan kesempurnaan kesempurnaan kesempurnaan kesempurnaan mana mana bukan majelis orang kerana berkat pangeran tak betul aku yang tangan bantu dengan majelis potong bawa tangan Semoga berjumpa rezeki oleh rezeki yang halal dan yang barok. Semoga berjumpa husnul khatimah. Ibn Rajab Umar wa ta'atallah bendaka bin Allah Rajab Umar bila menjujur tinggi Alhamdulillah Allah Ibn sehat bila selamat amal di jatuhkan di musibah di kudai di bencana di mula petaka selamat di petana petana selamat di kudai di bencana di mula petaka selamat ia telah berani setelah beranjala-selanjala akan merasakan kuih bersama dari kekafiran, kepasikan, kepakiran, kemiskinan selama dari kedin ate, kotor ate, petengah ate, kering ate, kering ate, lopan hati, maten ate. Mana mentara barang dapat di mana dapat Islam bisa memperjuangkan agama Allah di mudin dalam panoram pada para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa merasaki perjuangan perjuangannya pun para ulama. Mentara dia sebab dia jalan jadi perantara kafir kepada Islam berumah Islam jadi Islam berumah Islam menang Islam berumah Islam. Al-Matar dan benda ilmu masih banyak, ilmu masih manfaat, ilmu masih barokah yang pernah terkacir kalau pun topang tercapai cita-cita nah. Sukses usaha yang pernah terkabul perenyunan-perenyunan. هذه النيات على كل نية صالحات على نية القبول وتمام كل سول ونيل كل مأمول بحق سيدنا الرسول حبيبنا أبي البتول صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة الفاتحة الفاتحة para pemirsa, para mitra pengajian baju yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Bustanul Wa'idin Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala matabu مثل الشهور الاثني عشر كمثل يعقوب فكأنما أن يوسف أحب أولاد يعقوب إليه كذلك رمضان أحب الشهور إلى الله belas bulan dalam setahun kan tu kan 12 bulan Nika atika dia Nabi Ya'qub. Sika dia mah putra-putra pun Nabi Ya'qub. Kak dia tu berada sepaling ika senengin setong. Masalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Begitupun bulan-bulan banyak bulan banyak dua belas sedikit. Tapi si paling eka senengin ban Allah iki banyak ke bulan Ramadan. Mun Allah Ta'ala panika ngapura tu satu sana. Waktara dan Nabi Ya'qub. Kalau ban sahabat du'an Nabi Yusuf ke seorang. Maka begitu pun Allah Ta'ala kat itu. Ngapa orang dia kata satu sana orang. Dia kata satu sana. Lah. Sebelas bulan. Kalaban barokah. Nah. Setong bulan. Yang kita panik ke bulan. Ramadan. Di kalaban sabab setong bulan Ramadan kat itu. Orang bisa sepura tu satu sana yang dalam bulan-bulan selain laban kehormatan epon eh, bulan Ramadan setong maka dalam bulan-bulan selain mereka eh sepora itu satu urusan sebagaimana Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam putra-putra nama ni banyak Namun di antara putera-putera sebanyak keagungan epon Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Ah, Nabi Yaqub keagungan epon Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam. Kan tu berdesetong sepaling eka cinta ya. Pasal apa nikah? Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Ini kesepala yang kecintaan sekarang Nabi Yaakob. Melebihin. Teretan-teretan selain. Pak Nabi potra potra pun Nabi Ya'ub. Sebanyak kat dia tu. Eh, siapa sarang ajunan eh, Allah tu satu sana? Oh na Nabi Yusuf ketibik itu. Seminta siapa orang? Saya doa dari keajunan eh, Allah. Selain dia kata adu'a, tak minta sepura ke Allah. Tapi yang pun dia minta aki sepura sama Nabi Yusuf alaih wassalam pagkasakapi na tu sa tuwa sa natreta na, dulur-dulur, iso eh, po wala sa tajabas. Begitu tu sa sana eh, orang yang sebelas bulan, yang sebelas bulan, Itu orang yang dalam 11 bulan. Selain bulan Ramadan. Maka tu satu eh, siapa ni kepekal eh sepora sarang ajunan eh pun Allah sebelas bulan gitu kalau ben sebab kehormatan eh pun setong bulan eh kikadin dinta bulan Ramadan. Nabi orang yang paling ke tempat ni bulan Ramadan ternyata laki berdekaran tu senakin kesar gelu. Bulan Ramadan terlalu polo are atau sang alekot are misalnya pun. Mang karena kita gelem sepor juga ben Allah ni keng dari kesaran gelu. Berarti orang yang paling ke terlalu nakal Berarti orang yang pernikah keng tak alaksana akidah ke perintah-perintah. Jadi keng cek saran orang. sebab kalaban sebab bulan Ramadan orang ini minta sebuah ke Allah Ta'ala ini. Kau itu satu sese makan maupun juga itu satu sesampun lah kalaban. Kekali sebuah Rabbin Allah Ta'ala kalaban kehormatan ekon bulan Ramadan. Di eh, dalam kitab Tabaqat Ayunil Majalis. Kitab Tabaqatu Ayunil Majalis. Adam menjelaskan sebu ikon Allah Subhanahu wa taala man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha siapa siapa orang seala kau bagus dan setong maka bakal oleh sepuluh kali lipat ganda sepuluh kali lipat setong ke person, dia sepuluh kali lipat. Maka, eh, dalam kitab tersebut, dia jelaskan bahawa apa bulan Ramadan, panikam mata ada tusan-tusan sepuluh bulan. Sebab manja bil hasanati falahu asyru'at balik. Dan yang saya lakonin setong kefokusan, maka oleh sepuluh kali lipat. Ketika laman sahabat kefokusan di bulan Ramadan, maka banyak bisa sepuluh ratus satu sana sepuluh bulan. sepuluh bulan. Terus, eh, dalam setahun panik kan pada dua belas bulan. Pas ke kamu dua belas, ah, dua bulan lah nanti kan. Sepuluh bulan, ampun lah rastara eh, sepuluh ratus satu sanaban Allah. Kali dua bulan, dua bulan kan terus ke amat ni kan. Apa tak sepuluh ni kan. Ayaghfirullahu dhunuba syahrin bi rahmatih wa dhunuba syahrin bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kan kui sedu bulan bernikah? Sebulan apa nikah? Ya sepura. Kalau rahmat epon Allah. Jadi sesepuluh bulan bernikah sepura kalau ban sebab bulan Ramadan, sesebulan esa por kalaban sebab rahmat epon Allah kare sebulan kan berarti sebelas bulan bot Se sebulan sebulan terakhir pun ni ke sera aneka esa por cukan benar Allah kalaban syafaat epon kusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetti kalaban berada bulan Ramadan oleh rahmat Allah oleh syafaat Rasulullah tarkin kita ada tulisan ni Allah Ta'ala ketoh maha mengampuni dosa. Cuma Allah Ta'ala ni mengampuni dosa liman taba wa amana wa amila salihah. Bagi orang yang syatobat, ben seiman, ben beramal, soleh. Jadi saya sebuah Allah Ta'ala liman tabah wa amana wa amila saliha Dabun Allah Ta'ala eh dalam surat Toha ayat bandung korang dua wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tadah Ben sa ko sen ko are mahanga pora. De koreng orang catopet. Ben iman, ben beramal soleh, ben tetepen jalan betotu. Wa inni laghfar liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada. Sen ko mahanga pora de koreng catopet. Orang yang beramal soleh, orang yang beriman. Kemudian semah dada. Kemudian terus ngalak betul tu. Semah dada, maka kare-kare. Netepen atas petotu, petunjuk. Dari ajunan yang buat Allah subhanahu Wataala. si eh, sore kita menikah pompong bulan Ramadan atau pet. Pas meningkatkan keimanan, pas beramal soleh. Sebab kadang-kadang orang mereka puasa, namun soleh ganjaran tak tepat. Puasan tak tepat. Ganjaran pasti. Etan mato sobung sobung kencet. Katanya di sobung cet. Mak kencaran abdi nasi aku asli. Ah, cet kencaran. Masuk hati mana apa? Ya boleh nak kun. Apa sah? Warna-warna melolok. Tak sampai ke dalam. Kun apa sah? ninggal ka kanang eno eh, man ben ajima menon pasta ap mapasah anggota bedena dari perang seta eka sokanin Allah tak mapasah matanah dari ngana leen perang-perang se eventunin eh, Allah tak mapasah lesanah dari apa entah kalau ban perang-perang saya tak ada parlo nah. Eh. Tak mapasah. Dek ke kopeng ah. Dari ngiding aki perang saya haram aki Allah. Jadi kan ngiding aki apa ini kau lihat tu sana lagi ya. Ngiding aki orang yang saya bentak tu saya bentak nak tu saya ding aki. Orang-orang tu saya Al-mustamik syarikul qa. Orang yang saya ngiding aki ni kak yang kiri Ini kanjan orang yang sengok. Bada orang agiba, abang ni dengan aki, pada naruh agiba lagi ya. Berarti al-mustami ahadul mutabin. Ahadul mutabain Orang yang sengiring aki ni kan selasa tong dari dua orang yang seagiba. Agiba sengok cakki setong, sengiring aki setong. Ya pada pada agiba kapi gini kan. Coba saya dengan aki. Tak kira apa dia orang ni kau ribat. Tak ada kumpulan ini dengar. Mengetuk ngekek mengucap bayon turin kan burung si ngocak. Begitupun saya kutu papasa pandai tabu. Kutu papasa juga kan ji. Ada tak? Tak masuk dekat saya terbuki serang ajunan depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam min saimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atsh banyak orang apa puasa ya yang tak boleh apa sekali ya, dari bahasa ini kun oleh lapar ya level ka kencerin lo bertad mak bisa engki wala kun mapasah Tabun melolon. parjin melolon. Lesan tak apa pasah. Mata tak apa pasah. Lesan tak apa pasah. Kopeng tak apa pasah. Kun baha pasah. Ning kelaki. Seeran enoman benjimak melolong. Pas tak ni lagi dari pandangan-pandangan saya tak ayo lagi ya sia-sia tak aja gelesan dari apa entah barang saya tidak perlawan tak aja kedekam kam dari ngiding lagi barang siaramati Allah Seti puasa pun ni ke namung sekater ni ke lelaki ka kanan enoman benjima. Malah tak termasuk dek orang siap puasa keng tak oleh pan penak pan kun oleh dua lapar perlekat. sampurna puasaan panika bika fil jawarihi kulliha amma yakruhullahu ta'ala nyeke anggota-anggota beton secara keseluruhan dari perang-perang sedaikan sokanin Allah jak sampai anggota beton ngelakonin perkara-perkara sei bentunin Allah sedaik kesenengin Allah bal yang bagi antah fadl ain anil nazar ila makari tikot tu aja gede kematan Teringat barang-barang sebab ikan idin Allah. Wal lisana ala nutki bima la ya'nika. Jaga pola lisana. Jangan sampai apentah, apentah, barang, barang. Saya tak ada. Barlana. Wal uzuna. Ala istima'i la ma haram Allah Ta'ala. Dan kau tak jaga boleh. Kau pengen jaga dengan dengan barang-barang si haram Allah. Penal mustami syarikul qail orang singgih dengan ki, panika kancana orang sing ngoca aki. Dadi menagi ba salah setau wa huwa hadul mutabai. Salah tahun ni si agi dua agi ba yang kibalikan. Orang singgih dengan aki. Begitupun kita ni kecukan kotun. Aja ke mekak melampiaskan syahwat Apple Parenci. Ada beberapa kelakuan. Sebisa mepetal dek kekencana puasa. Orang ini kau bakal kun kaya apa sekian tak boleh berjalan, tak boleh kencaran. Tak kalah kau orang alakoh dengan Malaysia. Alah aku, alah aku kena tolak belajar dah. Ya, aku tak ada saya kira mak ini kamu tu. Bentar. Kenapa mereka? Aneka ngelakonin berang-berang semata ada Dek ke kenjaran, dek ke berjaran je sehingga dengan lakonan itu je balik. Halako kesalahan. terus abangun, abangun. kok mangkan apa lah, merupu kun umpama. Dia tak boleh berjaran. Lelo banglo, terus asai bersih, terus asai bersih. Bek sejentor mekotor kuda. Akhirnya oleh berjaran. Selalu tak oleh berjaran ki e tu ki e ki ki e pang lo begitu pun orang panikah tegala puasa e soroja lecek pakun lecek soroja agiba pakun agiba soroja dengan tuan pakun dengan tuan soroja sembah lecek pakun sembah lecek soroja ngabas kalau bancah pakun apa pakun ibas ngabas sembah Dan ini kan jangankan oleh kenjara. Korta itu saaki untuk. Tapi aku itu saaki. Saya lakonin bareng-bareng si dia. Seksana Allah. Maka Nabi itu, kanjing Nabi itu, Tomat hatta yuftirna saim. Eh khamsun. Yuftirna saim. Lema perkara panik ama betal dek kegenjer. Nah, orang se apuasa. Kare apuasa tak oleh genjer dan pun oleh pelkah oleh lapar. Nah, apaan panik al-gadibu lecek. Lecek. Tak agun ke anak-anak lecek. Kan lecek ke anak panika lebih berbahaya karena panika bekal erok torok ben anak anak deki bekal nero aki burukan epon orang sepo lecek pas nero lecek segala maka kemanin anak-anak kita dia detik orang-orang sejek lecek dia calon aki calon neraka tapi calon aki suarga wal ghibah tuban ghibah kita cukan se mata dek kencen orang se abuas sekun kari abuas. Ternyata apa kun oleh pangluan. Rasanin kecubaan-kecubaan ada tangkan. Begitupun orang tu ngatu. Tu ngatu. Orang yang panas panas eh. Mak de merangak madai amuso madai atokar madai taakor tungat tu kita juga sompa saya selecek kita juga nggak bersegi kelabat syahwat ni kamu petal kencer na puasa lamik ngabeseki orang-orang yang syahwatin baik orang yang tibik maupun gembar sami menyahwatin serta jenah panika sami-sami haram mata ada dari kekencana kan puasa puasa nak tunggar oleh lapar oleh peluka tak ada berjalan bahan penapat puasa pendeka taming puasa pendeka top top puasa pendeka perisai as-sawmu puasa taming lak penolak lak penolak kesanca tanda di muso ketamingnya ya, kalau ben puasa orang yang penikah bisa nolak ke kekuatan epon nafsu ben kekuatan epon setan fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfu sengak ya tu bunyi kajing nabi Mun salah setong reti bin kapir ila kuasa ah, senga senga. Ce apenta apenta apenta se jorok apenta se cuba at ce ce ben seroben apenta munaben tepana puasa. Ce sampai keluar penta se cuba, Tak penta Se kasar. Bentak-bentak. Se nyake. Pelajar pun. Pertama, tidak sampai abenta ben serobat. Tidak sampai abenta bentak se rosak. Bentak-bentak se jorok. Pelayar pun. Walayaf suku dibentak oleh fasik. Ngelakonin kelakuan-kelakuan si mafasik. Ada kok tusah, tusah raja. Atau tusah kini, ikin pasanan, tak lembu ambu. Walaya jihal. Benca alakoh kelakuan orang-orang buduh. Jangan sampai alakoh kalau benar kati alakoh orang-orang buduh. Ini kisah maksud. Walaya jihal. Ben cek maksudnya, cek sampai ngelakonin kelakonan orang-orang putuh. Nah, apa kelakonan yang putuh ni? Ya, kelakuan-kelakuan maksiat ni kan? Engki hasut, engki iri, dengki nengonek, sombong, ucup, cerai, ria, lebur, pangkat, lebur seti pimpinan, berbangga-bangga, engki pakel, engki giba, engki tungat tu, engki lecek, engki punya bentak, melain-lain macam. Ini kesifat-sifat si tidak patut elakonin orang-orang tepan apuasa. Ah. Jadi wasa panika juga apuasa dari sepat-sepat setercela. Di samping kita apuasa di kanan inuman benjima, tapi juga kutu apuasa dari sepat-sepat setercela. Sepat-sepat setercela. Banyak sepat setercela panika Hasut nak ngonak dendam, sombong, ojo, cerre, ria, lebur pangkat, lebur nanti ketua, berbangga-bangga, bakal agiba, tungat tu lec, bentah-bentah se, asal metoh, asal metoh. Ini kesepat-sepat saya, tercela. Nah, kasi kenapa saya tak sampai ah, ngelakonin hal Kak Dinto, karena setelah jadi Kak Dinto, bisa mata ada dek kekencernah kuasa. Mata ada dek kekencernah kuasa. iri mata ada kekencana puas al hasadu yakulul hasanat ma ta'kulun narul hatab Jadi tinggi paneka mata dengakan tinggi ni iri dengki hasut. mata dek dek ke kepekusan kepekusan akadia mata dek apoi deka kajutono. Eh capo apoi kajutono bani kata ke alapah sampai selapangan, dulapangan mene capo jago merah kini. Eh capo apoi kini lober, lober. Kampung lebih banyak kefokusnya. Tapi orang yang disipat hasut, kari banyak amalah ha, tapi apa tak ada benhasud eh, apa tak ada ben sepat dengki sepat ni nikah Aba ha, ni ke arah seberdek atas nikmat sedari ajunan epon Allah si epa ringan. Tidak kering lain. Teroe lang apa sana. Bila si tandir. Di bila si lai bro. Ini kan tero mata de, nikmat epon Allah Ta'ala saya paling aki de, teretan se Islam. Bila saya tak ada. Orang saya Teng kinikah. Menjanti intro mata ada kenikmat na orang. Kenyataannya mata ada kenikmat na apa enti bi. Teti kelero. Waktu tuli ambil ki sabab. Teng kinikah benih mata ada nikmat. Saya paling ngaki Allah Ta'ala ada kering lain. Tapi justru mata ada nikmat sebenarnya ni orang saya hasut. Nikmat-nikmat saya kandi ring hasud ni ke bekal tadak, bekal tadak. Di budi ni benikun sekadar tadak. Tapi pasanan sampai tabur cuk dek keseksaan-seksaan. Pertama, orang hasut pendiri. Sebelum sebelum nak orang saya hasutin, orang saya ketengkin penikah, eh capok kecubaan atau kepalang. Pertama ni kampun lah orang sasun ni ke oleh susah ada. Ni kan. Padahal orang sasun ni ke terodok rumah orang lain si bisa susah, si bisa andik musibah, si bisa eh Napanya mana eh cale orang. Sebisa ai ka pekelin orang. Sebisa la kona sajen banyak ring nyala aki la kona la ko tak tepat. Le sebelum nak orang saya ke hasudin ibak eh, e eh, paringin panik. Kan kita e eh, paring orang saya orang saya hasudin, orang saya hasud lo le gadak lerasa kada lerasa terus orang yang hasut ni kan bekal susah terus terusan bekal susah terus terusan mungkin benda hasut kan susah terus buru ambu susah ni kan tinggal pun tetadak sifat hasut hasut ka tetanggan sebenarnya ada ndak ruah roman cedewa debat hasut aduh berat ni berat bekal andik kesusahan si tak gelem rema ni. Kesusahan saya tak gelem gak beke, si tak gelem buang. Bisa-bisa sampai TBC dah ni. Yang kedua, orang ni kanya mandi musibahnya. Ring hasut ni ke musibah. Musibah saya tak ganjar nah. Maksudnya musibah ini kan tidak ganjarnya. Tapi musibah hasud ini kan tidak ganjarnya. Ganjaran tak ada kan itu kan sebabnya. Seolah-olah itu sah. Maka jadi musibah. Kan musibahnya. Orang ini kan di penyakit. Iri dengki. Berat terus. Lah berat. Saya kata rendah sama orang yang panik. Kau kuning lain saya. Saya pahala dengan melolong. Ini kan musibah saya tidak gencer. Saya pekali ke andi, ben orang saya ekah, eh, ha, eh, orang saya hasut, orang saya tinggi. Nomor telok, orang hasut penikah. Bekal oleh calian. Bekal oleh calian. Bekal oleh keinaan. Keinaan, dari ajaran ipun Allah mitorot pandangan ipun Allah juga keinaan mitorot pandangan ipun manusia Tetapi rugi man berempan kali man. selaban susah lagi ele cale orang enak enak orang muka pandangan Allah Ta'ala juga orang pendekan ini saya nomor empat oleh bintun Allah orang hasun ni kalau dia bentuk Allah. Jadi rugi berapa kali? Pan berapa kali rugi? Oleh bentuk Allah gara-gara hasud. Senomor lima. Ini ketakbekan oleh pertolongan dari Allah. Orang hasud panikah hanya mengunci bengla bengah pertolongan Allah. Orang hasud panikah hasud dekat saat tetik kunci nah. Tetik gembok. Tetik grande lah. Bangla banget. Pertolongan dari ajunan Epon Allah. Dia Imam Hasan Al-Basri. Hei anak foto Adam. Apa guna nak hasut, guna iri, guna tengkih. Dekat daretan. Muncul pentau je jadi nakar peparing dari Allah Ta'ala. Maka berhenti kan be hasud berarti tak anda. Keaturan Allah. Tak setuju. Dan kebijakan Allah kan. Ben Allah Ta'ala orang yang jadi teruk yang beri nikmat. Tanang kan ben tak, setuju. Ben tak setuju ke mengirang tadi. Saya tak setuju ini pas kebijakan Allah. Allah Ta'ala apa ni kan unik. Kan bentuk ni benda Allah Ta'ala. Jadi nampak saya ikah hasutin? Saya ikah iri. Umpamana orang yang nikah benih kemuljaan saya peringki Allah Ta'ala misalnya urusan dunia misalnya Nah, apa saya kehasut di jaring orang kini ke benereng untung? Benereng untung. Ben boleh orang hasut panik ada ki langa-langin kata dari mana doa langa langin dek kata dari mana doa nabak Abdul Arifin bani telok orang bani kata eh sampertenin doa pertama orang sing akan haram nomor dua, orang selaku agiba selaku arasanin orang layak selaku agiba nomor telok orang yang sehasud Ning rai-rai maupun tanduk lah. Kun gari aduk lah. Parcoma tak kira kata rai mah. Orang si paling fokus tu kenapa kanjeng Nabi telefon eh, siapa? Ya orang se jujur lesan. Ben orang se fokus aten. Motor sapat mana bisa cucur lesan kita tidak faham. Tapi mana bisa fokus aten kita kata apa kan jing nabi? Kuat takiyun nakiyun la isma fihi, wala bagia, wala gila, wala hasad. Saya fokus aten dari ya. Aten takwa ke Allah bersih. Tak esen dosa. Tak esen nek ngonek. Tak esen iri dengki. Am yahsuduna an-nas 'ala ma atahum Allah min fadlih. Apa mak hasud orang-orang ini dek orang-orang si benseng kau emberiin kenikmatan, emberiin kelampuan benseng. Mata tak minta baik ke sengkok. Mak tak minta baik ke sengkok. Sepada ben orang gini atau pasal lebih ada. Jadi pun beda orang ini kan di mata. Tak usah ngarep orang penika nikmat orang ini keelak. Tapi apa? Nyon baik mari. Nyon ke Allah. Ya Allah, abdin nyon juga. Mak teretan abdin ini keesapun lah. Eba eh, ada sedang ajuran. Alhamdulillah, abdin bunga aku setiap. Retan abdi lah orang Islam. Ampun lepar yang kenikmatan serang ajunan. Abdi nerok bunga. Yang abdi ni juga nyonu ajunan kusti. Seni kebaik. Was'alullah min fadli. Minta ti bin kapi dari Allah Ta'ala.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 InsyaAllah kalau berdiri repot Allah, muka-muka sahur senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan selama lepas Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Istajib doana ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Langkong dia ketibuhan sepi ketibuhan en pan pasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampah Cong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.